olhos por uns poucos minutos e relaxa. A cada respiração, seu olhar mergulha mais profundo no seu coração. Você se vê pequeno aí dentro. o seu templo sagrado. Sente a quietude desse templo, o conforto de estar nele. E escolhe o melhor lugar para você se sentar dentro. Aí você se permite sonhar. E sonhando, você viaja para aquele momento em que você sentiu o maior profundo amor da sua vida. Esse amor pode ter sido de você para outra pessoa, de outra pessoa por você ou simplesmente ter sentido o amor. Viajando no tempo, você está aí. Relembrando, sentindo novamente. E sentindo este grande amor, você consegue perceber o que acontece com você. Perceba a química do seu corpo. O que acontece com a sua mente, a sua emoção, apenas porque você está aí sentindo o amor, amando. Respire profundamente e decida vivenciar essa explosão de amor novamente em sua plenitude. Tome agora consciência de que a plenitude deste momento preenche o seu coração e torna você plena. E você continua inspirando e expirando. que a cada inspiração você permite que este amor sentido alimente as suas células, sua emoção, seu pensamento. Perceba seu rosto sorrindo, seu coração explodindo. apenas porque você se permitiu amar e sentir o amor. Respire profundamente. Memorize esta sensação você experimenta agora no corpo físico, emocional e mental. E saiba que essa sensação é sua. O amor é seu. Traga isso para os seus olhos, para sua mente, para a sua emoção. e se mantendo neste sentimento e nesta química, se perceba no mundo, caminhando no mundo, dirigindo, indo para o trabalho, se comunicando. Você ainda está aí sentindo este amor vibrar em você. E talvez você queira manter a firme intenção de que este amor sentido seja um combustível para você. os seres e fatos que motivaram esta sensação desaparecem da sua mente agora. E você guarda apenas a memória da química do amor, da expansão no amor, da alegria no amor. e se visualiza no mundo a partir desta memória. O amor que existe em você, que vibra em você. Qualquer seja seu próximo movimento, no dia ou na noite. Mantenha a firme intenção de vibrar no amor. Amando o sentir o amor. Se nutrindo desta química do amor que é seu. apenas respire. Permita que as imagens se vão. E a única motivação para você se manter no amor seja o próprio amor. seja o prazer e a expansão que sentir o amor te traz. Você mantém esta sensação firme na sua mente, na sua emoção. Respira no amor inspira o amor que existe ao seu redor e expira o amor que existe em você. Independente de quem, do que, do como. Você apenas respira no amor. e se transforma no total amor. Eu sou amor, eu amo. Eu sou amor, eu amo. Eu sou o puro amor no mundo. Eu existo apenas na vibração do amor. Eu existo apenas sendo o amor. Amém. Amém.